ટક્સ ટાઈપિંગના પરિચય પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે ટક્સ ટાઈપિંગ અને ટક્સ ટાઈપિંગના ઇન્ટરફેસ વિશે શીખીશું તમે શીખશો કે કેવી રીતે ચોક્કસપણે ઝડપથી અને અસરકારક રીતે કમ્પ્યુટર કીબોર્ડ ઉપર ટાઈપ કરવું જેમાં ઇંગ્લિશ મૂળાક્ષર કીઓ છે તમે કીબોર્ડ ઉપર લખો ત્યારે દર વખતે નીચે જોયા વિના ટાઈપ કરવાનું પણ શીખીશું ટક્સ ટાઈપિંગ શું છે ટક્સ ટાઈપિંગ એક ટાઈપિંગ ટ્યુટર છે તે તમને ઇન્ટરેક્ટિવ ગેમ્સની મદદથી ટાઈપ કરતા શીખવે છે અને ધીમે ધીમે અલગ અક્ષરો ટાઈપ કરવાનો પરિચય આપે છે તમે તમારી પોતાની ગતિથી ટાઈપિંગ શીખી શકો છો અને ધીમે ધીમે તમે તમારી ટાઈપિંગ ઝડપ ચોકસાઈ સાથે વધારી શકો છો ટક્સ ટાઈપિંગ અભ્યાસ માટે નવા શબ્દો દાખલ કરવા અને ટાઈપિંગ માટે ભાષા સુયોજિત કરવા માટે સક્રિય કરે છે અહીં આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સ 11.10 ઉપર ટક્સ ટાઈપિંગ 1.80 નો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ તમે Tux Typing Ubuntu software centre ની મદદથી સંસ્થાપિત કરી શકો છો ઉબુન્ટુ સોફ્ટવેર સેન્ટર ઉપર વધુ માહિતી માટે આ વેબસાઇટ ઉપર ઉબુન્ટુ લિનક્સ ના ટ્યુટોરિયલનો સંદર્ભ લો ચાલો ટક્સ ટાઈપિંગ ખોલીએ પ્રથમ તમારા કમ્પ્યુટર ડેસ્કટોપના ટોચે ડાબા ખૂણે રાઉન્ડ બટન છે જે ડેશ હોમ છે તે ઉપર ક્લિક કરો સર્ચ બોક્સ દેખાય છે સર્ચ બોક્સમાં ડેશ હોમ આગળ ટક્સ ટાઈપિંગ ટાઈપ કરો Tux Typing icon search box નીચે દેખાય છે ટક્સ ટાઈપિંગ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો ટક્સ ટાઈપિંગ વિન્ડો દેખાય છે ટક્સ ટાઈપિંગ નીચેના મેનૂનો સમાવેશ કરે છે ફિશ કેસ્કેડ ગેમ ક્ષેત્ર કોમેટ ઝેપ અન્ય ગેમ ક્ષેત્ર લેશન્સ જેમાં વિવિધ પાઠનો સમાવેશ થાય છે જે આપણને અક્ષરો શીખતા શીખવે છે ઓપ્શન્સ અહીં મેનુઓનો સમાવેશ થાય છે જે આપણને શબ્દો એડિટ કરતા શબ્દસમૂહો ટાઇપ કરતા શીખવા ટક્સ ટાઈપિંગ પ્રોજેક્ટ ઉપર માહિતી મેળવવા અને ભાષા સુયોજિત કરવા માટે મદદ કરે છે ક્વિટ ગેમ બંધ કરવા માટે ક્લિક કરો ચાલો પાઠોની મદદથી ટાઇપ માટે અભ્યાસ કરીએ મેઇન મેનુમાં લેસન્સ ઉપર ક્લિક કરો પાઠનો સમાવેશ કરતી વિન્ડો દેખાય છે ચાલો પ્રથમ પાઠ શીખવા સાથે શરૂઆત કરીએ basic lesson 01xml ઉપર ક્લિક કરો સૂચનોનો સમાવેશ કરતી વિન્ડો દેખાય છે સૂચનાઓ વાંચો પાઠ શરૂ કરવા માટે સ્પેસ બાર દબાવો કીબોર્ડ પ્રદર્શિત કરતી વિન્ડો દેખાય છે હવે આપણે એ અક્ષર ટાઇપ કરતા શીખીશું પ્રેક્ટિસ શરૂ કરવા માટે પી દબાવો અક્ષરો ટાઇપ કરવા માટે દર્શાવતી વિન્ડો દેખાય છે આ લાઈન શું દર્શાવે છે એ એ એ એ એ એ તમારે આ અક્ષરો ટાઇપ કરવાની જરૂર છે ચાલો આને ટીચર્સ લાઇન તરીકે નામ આપીએ હવે આપણે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું પ્રમાણભૂત કીબોર્ડ જોઈએ છે જે ઇંગ્લિશ કીબોર્ડ છે તમે એ ની આસપાસ લાલ ચોરસ જુઓ છો જે સૂચવે છે કે તમારે હવે આ અક્ષર ટાઇપ કરવાનો છે કીબોર્ડની પ્રથમ લાઈન અંકો વિશિષ્ટ અક્ષરો અને બેકસ્પેસ કી દર્શાવે છે ટાઇપ કરેલા અક્ષરો રદ કરવા માટે બેકસ્પેસ કી દબાવો કીબોર્ડમાં મૂળાક્ષરો અંકો અને અન્ય અક્ષરો માટે ત્રણ પંક્તિઓ પણ છે કીબોર્ડની બીજી લાઈન મૂળાક્ષરો થોડા વિશિષ્ટ અક્ષરો અને એન્ટર કી ધરાવે છે તમે આગલી લાઇન ઉપર જવા માટે એન્ટર કી દબાવી શકો છો કીબોર્ડની ત્રીજી લાઇન મૂળાક્ષરો કોલન અર્ધવિરામ અને કેપ્સ લોક કીનો સમાવેશ કરે છે મોટા અક્ષરો ટાઇપ કરવા માટે કેપ્સ લોક કી વાપરો કીબોર્ડની ચોથી લાઇન મૂળાક્ષરો ખાસ અક્ષરો અને શિફ્ટ કીનો સમાવેશ કરે છે મોટા અક્ષરો ટાઇપ કરવા માટે કોઈપણ અન્ય મૂળાક્ષર કી સાથે શિફ્ટ કી દબાવો કીની ટોચ ઉપર આવેલ અક્ષર ટાઇપ કરવા માટે કોઈપણ કી સાથે શિફ્ટ કી દબાવો ઉદાહરણ તરીકે આંકડા 1 ની કી સાથે ટોચ ઉપર ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન ટાઇપ કરવા માટે એક સાથે શિફ્ટ કી દબાવો કીબોર્ડની પાંચમી લાઇન કંટ્રોલ Alt અને ફંક્શન કીઓ ધરાવે છે તે સ્પેસ બાર પણ સમાવે છે હવે Tux Typing keyboard laptop keyboard અને ડેસ્કટોપ કીબોર્ડ વચ્ચેનો તફાવત જોઈએ નોંધ લો કે ટક્સ ટાઈપિંગ કીબોર્ડ અને ડેસ્કટોપ અને લેપટોપમાં વપરાતું કીબોર્ડ સમાન છે હવે કીબોર્ડ પર આપણી આંગળીઓની યોગ્ય જગ્યા જોઈએ આ સ્લાઇડ જુઓ તે આંગળીઓ અને તેમના નામો દર્શાવે છે ડાબેથી જમણી તરફ આંગળીઓના નામ છે little finger ring finger middle finger index finger અને થંબ કીબોર્ડ ઉપર કીબોર્ડની ડાબી બાજુ ઉપર તમારો ડાબો હાથ મૂકો ખાતરી કરો કે નાની આંગળી મૂળાક્ષર એ ઉપર છે રિંગ આંગળી મૂળાક્ષર એસ ઉપર છે મધ્ય આંગળી મૂળાક્ષર ડી ઉપર છે તર્જની આંગળી મૂળાક્ષર એફ ઉપર છે હવે કીબોર્ડની જમણી બાજુ ઉપર તમારો જમણો હાથ મૂકો ખાતરી કરો કે નાની આંગળી કોલન સેમિકોલન કી ઉપર છે રિંગ આંગળી મૂળાક્ષર L ઉપર છે મધ્ય આંગળી મૂળાક્ષર કે ઉપર છે તર્જની આંગળી મૂળાક્ષર J ઉપર છે સ્પેસ બાર દબાવવા માટે તમારા અંગૂઠાનો ઉપયોગ કરો અક્ષર ટાઇપ કરવા માટે જમણી આંગળીઓનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તે માટે બે હાથની ઇમેજ તમને માર્ગદર્શન આપશે ડાબી બાજુની તચલી આંગળીનું લાલ વર્તુળ શું છે તમારું અનુમાન બરાબર છે એ ટાઇપ કરવા માટે તમારે તે આંગળીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે અગાઉ પાઠમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કીબોર્ડ ઉપર તમારી આંગળીઓ મૂકો હવે ચાલો ટાઇપિંગ શરૂ કરીએ જેમ આપણે લખીએ છીએ અક્ષરો ટીચર્સ લાઇન નીચેની લાઇનમાં દર્શાવવામાં આવે છે ચાલો આને સ્ટુડન્ટ્સ લાઇન નામ આપીએ હવે ટીચર્સ લાઇનમાં પ્રદર્શિત નથી તે અક્ષરો લખો ખોટા ટાઇપ કરેલા અક્ષરો સ્ટુડન્ટ્સ લાઇનમાં પ્રદર્શિત થાય છે તે પ્રદર્શિત નથી થતા તેના બદલે એક એક્સ ચિહ્ન કીબોર્ડ ઉપર ખોટા ટાઇપ કરેલ અક્ષર ઉપર દેખાય છે ચાલો થોડા અક્ષરો ટાઇપ કરીએ હવે આપણી ટાઇપિંગના મેટ્રિક્સની ગણતરી કરો હમણાં સુધીમાં તમે ડાબી બાજુ પરના ક્ષેત્રો શું સૂચવે છે તેનું અનુમાન લગાવ્યું હશે ટાઇમ તમારી ટાઇપિંગની ઝડપ સ્પષ્ટ કરે છે ચાર્સ તમે ટાઇપ કરેલ અક્ષરોની સંખ્યા સૂચવે છે સીપીએમ તમારા દ્વારા મિનિટ દીઠ ટાઇપ કરેલ અક્ષરો સૂચવે છે ડબ્લ્યુપીએમ તમારા દ્વારા ટાઇપ કરેલ શબ્દની સંખ્યા સ્પષ્ટ કરે છે એરર્સ તમારા દ્વારા ટાઇપ થયેલ ભૂલોની સંખ્યા સૂચવે છે એક્યુરસી તમારી ટાઇપિંગની ચોકસાઈ સૂચવે છે મુખ્ય મેનુ ઉપર પાછા જવા માટે બે વખત એસ્કેપ કી દબાવો આપણે આપણું પ્રથમ ટાઇપિંગ લેશન શીખ્યા છે પ્રથમ ઓછી ઝડપે ચોક્કસપણે ટાઇપ કરતા શીખવું એ સારી વાત છે એકવાર આપણે ભૂલો વિના ચોક્કસ લખવાનું શીખ્યા પછી આપણે ટાઇપિંગ ઝડપ વધારી શકીએ છીએ અહીં ટક્સ ટાઈપિંગ પરનું આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે ટક્સ ટાઇપિંગ ઇન્ટરફેસ વિશે શીખ્યા અને પ્રથમ ટાઈપિંગ લેશન પૂર્ણ કર્યું અહીં તમારા માટે એક અસાઇનમેન્ટ છે basic lesson 02xml ઉપર જાઓ આ લેવલ સાથે અભ્યાસ કરો આ લેવલના તમામ અક્ષરો ટાઇપ કરી પૂર્ણ કરો અને એન્ટર કી દબાવો તેવી જ રીતે તમે વિવિધ લેશનની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો નીચે આપેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken hyphen tutorial dot org slash એનિમી spoken hyphen intro IIT Bombay તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર